Դաս աջեկթիվ, ածական անուն։ Ածականները ցույց են տալիս մարդկանց, առարկաների կամ գործողությունների հատկանիշներ։ Das Prädikative und das Adverbiale Adjektiv։ Ստորոգելիական վերադիր կամ պարագա հանդիսացող ածականներ։ Das Prädikative Adjektiv ist Teil des Prädikats։ Ստորոգելիական վերադիր հանդիսացող ածականը հանդես է գալիս որպես ստորոգյալի մաս և նախադասության մեջ այն դրվում է օժանդակ բայերից հետո, զայն, վերդեն, բլայբեն օժանդակ բայերից հետո, օրինակ, զի իստ մյուդե, էղվիրտ ղոտ, դիզվանդ բլայբտ վայս, նա հոգնած է, նա կկարմրի, այս պատը կմնա սպիտակ։ Այստեղ մյուրեն, խոթը և վայսը աջեկտիվներ են, ացականներ են և դրվել են իստ, վիրտ, բլայբտ օժանդակ բայերից հետո։ Das Adverbial Adjektiv bezieht sich auf ein Verb. Պարագա հանդիսացող ածականը վերաբերվում է բային։ Օրինակ, եղ spricht leise, sie läuft schnell։ Այստեղ leise կամաց եւ schnell արագ բառերը, որոնք adjectivներ են, ածականներ են, նկարագրում են spricht եւ läuft բայերը։ Այսինքն ցույց են տալիս այդ բայերի հատկանիշը։ In Prädikative und Adverbele Funktion bleibt das Adjektiv und verändert. Ստորոգելիական վերադիր և պարագա հանդիսացող ածականները նախատեսության մեջ մնում են անփոփոխ, չեն փոփոխվում, չեն հոլովվում և բերված է օրինակ բոլոր դեպքերի համար, որպեսզի տեսնեք, որ բոլոր դեպքերում ածականը մնում է անփոփոխ, չի հոլովում։ Եղզի էս իստ մյուդե, վիզի զինդ մյուդե, եղզի էս լոյվտ շնել, վիզի լաուֆն շնել։ Անցնենք առաջ։ Das attributive adjective։ Որոշիչ հանդիսացող ածական։ Ատրիբուտը դա հատկանիշն է, հատկությունն է կամ քերականական որոշիչն է։ Das attribute որոշիչ։ Իսկ որոշիչները, ինչպես գիտեք, գոյականի լրացումներն են։ Das adjective als attribute stellt in der Regel zwischen dem Artikel und dem Substantiv und wird decliniert. Ածականը, որը հանդես է գալիս որպես որոշիչ, որպես կանոն դրվում է արտիկլի եւ գոյականի միջև եւ հոլովում է։ Օրինակ. Der alte Mann, das wilde Meer, die dunkle Nacht։ Formen. Ձևերը Die Endungen des deklinierten Adjektivs werden bestimmt von Genus, Numerus und Kasus des Substantivs, das nach ihm steht, oder von dem Artikel, der vor ihm steht. Հոլովող ածականների վերջավորությունները կորոշվեն ըստ ածականից հետո եկող գոյականի, քերականական սեռով, թվով եւ հոլովով ինչպես նաև արտիկլից, որը կանգնած է նրա դիմաց։ Man unterscheidet zwei Deklinationstypen. Ihre Verwendung hängt davon ab, ob der Artikel von dem Adjektiv ein Kasus-Signal hat oder nicht. Տարբերում ենք երկու տեսակի հոլովում, եւ դրանց ընտրությունը կախված է ածականի դիմաց կանգնած արտիկլից, թե այդ արտիկլը որևէ հոլովման նախանշան ցույց տալիս է, թե ոչ։ Այսինքն նայելով արտիկլին որոշում ենք ինչ հոլովման հետ գործ ունենք եւ ըստ այդմ ինչ հոլովման է ենթարկվում ածականը։ Շվախ է աջեկտիվ դեկլինացիոն։ Ածականի թույլ հոլովում։ When the article for them adjective ein Kasus Signal hat, trägt das Adjektiv nur die Endung e oder in. Diese Deklinationstyp nennt man schwache Adjektivdeklination։ Երբ որ արտիկլը, որը դրված է ածականից առաջ, իր վրա արդեն կրում է հոլովը, այսինքն ցույց է տալիս ինչ որ հոլովում, այդ դեպքում Ածականին ավելանում է միայն i կամ in մասնիկը, և այդպիսի հոլովման տիպը կոչվում է թույլ հոլովում։ Եվ աղյուսակին նայելով կարող եք տեսնել օրինակները։ Diese Typ der Deklination tritt auf nach dem bestimmten Artikel der, das, die und nach den folgenden Artikelworten։ Ածականի այսպիսի հոլովման տիպը, այսինքն թույլ հոլովումը տեղի է ունենում որոշալ արտիկլներից հետո տեր դիդաս եւ հետեւյալ արտիկլ բառերից հետո եւ բերված են օրինակները դիզը յենը յեդը մանչը վելշը սոլշը դես դեսելբը ալե բայդը շտակե ադյեկտիվ դեքլինացիոն ածականի ուժեղ հոլովում Դիսոգենեն թեշթահք է աջեկթիվ դեկլինացիոն թղիտ auf, wenn vor dem Adjektiv kein Kasussignal vorhanden ist. Das heißt, wenn es kein Artikel gibt oder der Artikel kein Kasussignal hat. Այսպես կոչված ածականի ուժեղ հոլովման ժամանակ կամ ոչ մի արտիկլ գոյություն չի ունենում կամ եթե արտիկլը կա, ապա այն ցույց չի տալիս, թե ինչ հոլովմամբ է դրված։ Հոլովի սիգնալը չկա, քազու սիգնալը չկա։ Եվ այդ դեպքում ածականը ինքն է վերցնում իր վրա այդ հոլովը արտահայտելու խնդիրը։ Ինքն իր վրա վերցնում է կազու սիգնալը արտահայտելը։ Aber im Genitiv masculinum und netrum hat das Substantiv das Kasussignal։ Բայց գենետիվ հոլովի արական եւ չեզոք սեռերի ժամանակ գոյականը ստանում է վերջավորություն եւ գոյականը ինքն է ցույց տալիս այդ կազուս սիգնալը։ Das Adjektiv braucht dann kein eigenes Kasussignal und bekommt die Endung en։ Այդ դեպքում աջեկտիվը, ածականը կարիք չունի սեփական կազուս սիգնալի և որպես վերջավորություն ստանում է «ին» e մասնիկը։ Ահա և աղյուսակը, որտեղ ներկայացված է ածականի ուժեղ հոլովումը։ Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel Ածականի հոլովումը անորոշ արտիքլից հետո Die Artikel ein, kein, mein, dein weisen in manchen Formen keine Endung und damit kein Kasussignal auf։ Որոշ դեպքերում ein, kein, mein և dein արտիկլները չեն ունենում ոչ մի վերջավորություն եւ այդ պատճառով ցույց չեն տալիս ոչ մի կազուս սիգնալ։ Das Adjektiv folgt in diesem Fällen der starken Adjektivdeklination։ Այս դեպքերում ածականը ստանում է ուժեղ հոլովում։ In manchen Formen tragen die Artikel Հեղայց das Casussignal und das Adjektiv folgt der schwachen Deklination։ Իսկ որոշ ձևերի ժամանակ, որոշ ֆորմաներում այդ արտիկլները, այնը, քայնը, դայնը եւ մայնը ստանում են վերջավորություններ, այսինքն իրանք սկսում են ցույց տալ կազուս սիգնալ եւ այդ դեպքում ածականը սկսում է հոլովել թույլ հոլովմամբ։ Այդ է պատճառը, որ այսպիսի հոլովումը հաճախ անվանում են խառը հոլովում։ Գեմիշտը դեկլինացիոն, խառը հոլովում։ Եվ տրված է աղյուսակը, որտեղ պատկերված է այդ խառը հոլովումը։